ックスはプリント T シャツを作ってるブランドで2019年で40周年やってるんですね結構古くから、まあ、僕の父がやってるあの会社で沖縄の風土にちなんだものをデザインして作ってますちょっとこだわった、えー、ブランドとして、まあ、兄弟ブランドとしてレキオシアンっていうのを えー、1999年からやっていてでそれはあの藍染めの生地を使ったものだったり天然の素材のものを使ったものや少しアートティックな柄だったり、まあ、うちのあの代表の、まあ、僕の父でもある中牧年の、えー、ハンガーを柄にしたシャツとかそういうあのラインブランド としてやってます「ユうナの花」のこのストーリーっていうのがウミンチュたちがこう浜から、まあ、ユーナをユーナが咲いてる浜から海に出て戻ってくる時にこの黄色い花を目印に戻ってくるみたいななんかストーリーをな聞いたことがあって科学って、まあ、 自分たち自身が宇宙みたいなもんじゃないですか中で起こってること科学的な真理にこの2つの何て言うかあの外とこう戻ってくる回帰するものそこになんかこう結びつけると「言うな」っていう花も「孫の花だからこれを選びました」っていうことだけではなくて科学を、え探求していく っていうその学校の理念みたいなことに少しでも意味を持たせることができたら、まあ、それを着ている自分自身にこう誇りっていうかスイッチが入って、まあ、そういうテーマをこう頭の中でこう考えながらあの初めに皆さんとお話ししてる中であもしかしたらいけるかもしれないっていうふうに思ってで、まあ、書いたあの柄ですね。 まあ、商品をあの本当にあの好きでいてくれて気に入ってもらえたら一番嬉しいんですけどこう学内でのあの届け販売の仕方っていうのも結構あの新しい面白い取り組みだと思うのでそういうのもなんか注目してもらえたら面白いなと思って。